مفيش لياو لياو جول عالمي هذا الجول وعالمي هذه التمريره من لياو لياو استلم لياو توغل لياو مرر نيمار البرازيلي الصغير من هناك بالبراعه والاناقه وكل الجمال يرفع الكره بقدمه فوق راس الحارس يا لها من روعه ويا لها من دقه جول من اروع ما يكون من نيمار من اروع ما يكون من لو ميسي الكل يستمتع بما يفعله ميسي ونيمار بما في ذلك الصغار في مدرجات